وصلي وسلم دائما الله أكبر शाकिर भाई वो जो खिलाफ सुन्नत कर रहे हैं आप थोड़ा उन्हें समझाइए इन ज़रूर बताएंगे हर चीज़ सीखने से आते हम भी सीख के यहाँ तक आए हम सिखाएंगे तो कल के दिन हमको भी स्वाब मिलेगा अल्लाह ताला हमारे कौन से अमल से अमल राजी हो गया नहीं हो इन ज़रूर आने दीजिए इन उनको समझाइए इन अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही अपना घर का पाबंद बनाए आमीन शाकिर भाई और कैसी है तबीयत हमारा ठीक है बस अलहमदिल्ला दुआ माशाल्लाह वजू बना रहे थे हम्म। बस खुशी की बात है हर इंसान की क्या है हर चीज़ के बारे में मालूम होना ज़रूरी है हम्म, कोई इंसान क्या है शाकिर भाई पहले से ही उसको हर चीज़ मालूम नहीं रहती आप वजू कर रहे थे तो हम देखें कि आप वضو કેન ભાઈ મતલબ ફિલાહ સુન્નત વુઝુ કર રહે હે ابھی ہماری વુઝુ સહી રહેંગી તો અમારી નમાઝ સહી હો તો જ વુઝુ સહી લેના તો નમાઝ કે અંદર ખુશુ ખુજુ આયે તો જ મનોક્યા હે ના ભાઈ આ ચીઝ સુન્નત કે હિસાબ સે કરના ચીયે આપ લોગ થોડી ચીઝ દે કે તે તો આમ જેસા શીખે ہمارا ભાઈ ભી શીખી ગી ઇસકે ઇસલીયે કે કલ કે દિન આપ શીખેંગે અબ ઉસકે હિસાબ સે વુઝુ બનેંગે ઇસકા સવાબ આપકો ભી મિલેગા આપ ભી દુસરો કો શીખાયે સહી હૈ ના શકીયા કે યે ક્યા હો सबसे पहले हम लोग सुन्नत के साथ वजू स्टार्ट करना चाहिए शुरू करना चाहिए कैसा है पहले वजू के अंदर बसमिल्लाहमदिल्ला जब तीन मरतबा हाथ धो रहे हैं हम लोग तीन मरतबा हाथ धोएंगे गट्टों तक ये तीन मरतबा गट्टों तक हाथ धो ये क्या है सुन्नत है जब ऐसा धोएंगे तो स्टार्टिंग में बसमिल्लाहमदिल्ला और क्या है उंगलियों का हिलाल करना इस तरीके से उंगलियों के अंदर हिलाल ये पहली सुन्नत होगी वही होती है तो दूसरी सुन्नत हमारी क्या है कुल्ली का कुल्ली का क्या करना है विश्वास विश्वास करना जरूरी है विश्वास हमारी नदी की सुन्नत है जो आदमी विश्वास की पाबंदी करता उसकी बरकत से क्या है हर को पर कलमा नसीब हो अभी की छोटी सुन्नत से छोटी सुन्नत बड़ी से बड़ी सुन्नत को क्या है मोहब्बत से हम उसके ऊपर अमल कर सकते सही बात है तो मेन क्या है इसके बाद हम लोग तीन मरतबा कुल्ली करेंगे और गरगरा करेंगे कुल्ली में और उसके बाद तीन मरतबा नाक में पानी डाले तीन मरतबा नाक में जैसा ऐसा इस इसमें इस तरीके से हाथ में नाक में पानी लेके हाथ में पानी लेके इस तरह फिर नाक में से पानी चढ़ाएंगे नरम हड्डी तक नाक की नरम हड्डी तक तीन मरतबा चढ़ाएंगे इसके अंदर उसके बाद में क्या है हम लोग तीन मरतबा चेहरा देंगे चेहरा देंगे यहाँ से अभी नाक में पानी चढ़ाना यहाँ तक सुन्नत हो गया अब चेहरा धोना ये फर्ज हो गया चेहरा धोना हमारा क्या हो गया फर्ज हो गया लेकिन तीन मरतबा चेहरा धोना तीन मरतबा धोना ये सुन्नत हो गया हमारे पास उसके बाद में तीन मरतबा कोहनियों समेत पानी चढ़ाएंगे और चेहरा भी किस तरह धोएंगे भाई पेशानी के बालों से पूरी के नीचे तक और एक कान के लव से दूसरी कान के लव तक पूरा चेहरा धो अब इससे पहले हम आपको ऑब्जर्व किए थे कि क्या है आप आधा चेहरा धो तो इसके अंदर क्या है आपका जो वजू है फ़राइज वजू जो वजू का फ़र्ज है वो मुकम्मल नहीं हुआ अब ये आप बताइए कि वजू का फ़र्ज आपका मुकम्मल नहीं हुआ तो आपकी वजू कैसे हो सकती है हो सकती है जब आपका वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज किस तरह होती है तो शैतान हमको धोखे में डालता है तुम्हारी नमाज हो गई लेकिन हमारी यहाँ पे फर्ज छुड़ गई वजू की फर्ज छुड़ गई तो हम लोग क्या करेंगे तीन मरतबा चेहरा धोएंगे उसके बाद में तीन मरतबा हाथ कोहनियों समेत धोएंगे हाथ धोना फर्ज है तीन मरतबा हाथ धोना सुन्नत है ठीक है दोनों हाथ धोएंगे उसके बाद हम लोग चौथा ही सर का मसा करें आप चौथा ही सर का मसा के अंदर आप जल्दबाजी करें और गर्दन का मसा नहीं करें तो चौथाई का सर का मसल किस तरह करना चाहिए बोले तो आपको पानी हाथ में लेकर इसके उंगलियों के ऊपर इस तरह रख के यहाँ से इस तरह पीछे लेके जाना चाहिए फिर बाद में इस हथेली को इस तर, इसी तरीके से आपको घुमाना चाहिए ठीक है ये आपका चौथाई सर का मसा हो गया उसके बाद में आपके पास रहेगा ये जो शहादत की उंगलियाँ तो इसके अंदर आपको पानी है इसके अंदर लगा हुआ इसके साथ आप कानों का इस तरीके से पूरा मसाज करना चाहिए इस तरीके से हाथ में दो अंगूठे रह गए ये दो अंगूठे में जो पानी पड़ा हुआ है इसके कानों के पीछे का मसाज करना चाहिए इस तरीके से अभी आपकी हथेली और आपके दो शहादत की उंगली और ये तीन उंगली और दो अंगूठे आपके इसका काम हो गया अभी बाकी रह गया आपके दो इस तरफ के हिस्से इसको आप गर्दन के ऊपर से इस तरीके से लेना चाहिए मेरे भाई सुन्नत के अंदर आपका दुनिया भी फायदा भी है और हम्म। दीनी फायदा भी है दीनी फायदा भी है बड़े हजरत फरमाते हैं जो आदमी हमेशा वजू के साथ रहता है तहारत के साथ रहता है उसके रिज्क में बरकत आती है और हमेशा आप गर्दन की मसा करने की वजह से इसके पीछे आपके गर्दन के ऊपर जो रग है वो रग ठंडी पड़ती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत कम आता है और हमारे नबी की हमारे नबी की हदीस क्या है जिस आदमी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता हो वो आदमी अपने गुस्से को काबू करेगा तो उसको उसका सवाब मिलेगा तो मेरे भाई क्या है गुस्से को काबू रखने पर भी हमको सवाब मिलता है तो वज़ू का एक फ़ायदा क्या है वज़ू के अंदर गर्दन की मसाह हम जब करेंगे तो हमारी हमारा जो गुस्सा है वो गुस्सा कम हो जाएगा और हमारे जो गुनाहें हैं वो वज़ू की वजह से हमारे गुनाहें धुल जाएंगे जो सवेरा गुनाह है हमारे उसके बाद में मेरे भाई पैर धोना है आपको दो पैर यहाँ तक आपको टखनों समेत धोना है यहाँ पर यहाँ पर और आपको उंगलियों का खिलाल भी करना है मेरे भाई समझ रहे हैं ना तो ये हो गया वजू का वजू की सुन्नत और वजू के फ़रज़ जब इस तरीके से हम वजू करेंगे तो क्या है हमसे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होगा और हमारी नमाज भी मुकबल होगी इन अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करेंगे